شاب لي خوا دوا روفان راش بيا شوخو نازه سرفي رازه قلا جاس بيا شاب لي خوا دوا روفان راش شوخو نازه سرفي رازه قلاوي جاسبيه بادي علي بخنابه تركيرم جدا مغابه گردم پیالا گلابه هر جان دلو هنابه Hişemmi bana meye Gulil serdana بوي هما خلال السر دمي شليرو فلا قرنا فلا قلال السر ما بوي هما خلال السر Yeah. شليرو فلا قرنا فلا ولا لسر لمي دل بروي وكلانا همي هزنا عندي هجينا قربر فم اوك بارانا هبي عندي بشكبينا düşev mi vanameye Gülil serdanameye